thank you टाइप सी जग से हारा नहीं मैं खुद से हारा हूं जग से जग से हारा नहीं मैं कहा चली हवा हवाई <laughs> जग से हारा नहीं मैं खुद से हारा हूं What the fuck? ये आवाज क्यों नहीं आ रही Naughty America. Nobody, nobody, nobody does it better. बाहर आ <laughs> पापा बुला रहे हैं जग से हारा जग से हारा नहीं मैं खुद से हारा हूँ जग से हारा नहीं मैं वो रहे साले हाँ वो रहे हाँ वो रहे पकड़ो सालो चलो चल भाई भाई भाई भाई चल चल चल जग से हारा नहीं मैं खुद से हारा हूं भाई बहुत मारा चल Guys, like, share, comment and subscribe to the channel for more entertaining videos like this one.